မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလောကမှာလူတွေပြောလေးရှိကြတယ်အေးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအတိမပြုကြသို့တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ လွဲချော်မှုတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့သို့မဟုတ်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုတရုပ်ဖော်တဲ့အခါမှာမပြည့်မစုံဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းလက်ခံတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမိကောင်းဆွေကောင်းလဲဆိုတာကြတော့မသိနိုင်ကြဘူးပေါ့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်တာဘယ်အတိုင်းအတာအထိလိုအပ်တယ်လဲလို့ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကြီးပွားရေးအတွက်လည်းမိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်တာပဲတန်တရားဝုကလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်တာပဲလောကီရေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ် လောကုတ္တရာရေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ် မိကောင်းဆွေဟောင်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်အင်္ဂါနှစ်ချက်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်လောကတန်တရားနှစ်ဖြာကြီးပွားရေးအတွက်နံပါတ်1မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ဒါကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ် external condition အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားနောက်တစ်ခုကယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တတ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းလိုအပ်တယ်အပြင်အကြောင်းတွေကဘလောက်ကောင်းကောင်းယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ internal condition မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘက်စုံလိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုနှစ်ခုနှစ်ခုဟောလေးရှိပါတယ်တေချာတတိထားခြင်း external condition နဲ့ internal condition အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားအတွင်းကအကြောင်းတရားအတွင်းနဲ့အပြင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှ ထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါအသိသဘာဝကြတယ်ပဲလောကလည်းဒီတိုင်းပဲလေဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာအာဟာရပဲဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကကျမ်းမာမှုလို့ဆိုတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ဩဇာလို့ခေါ်ရတဲ့အာဟာရယုတ်ကအခြေအနေကောင်းမှုလို့လေပြင်ဘက်ကစားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာပါလာတဲ့ ဗဟိတဩဇာအဲ့ဒါကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်အစ္ဆတဩဇာ internal nutriment ဗဟိတဩဇာ external nutriment အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်နှစ်ခုရှိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်အစားအစာလည်းလိုအပ်တယ် အတွင်းကကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘလောက်ဖိကျွေးနေနေတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့အတွင်းအပြင်ဆိုတာနေရာတကာမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်မှလက်တွေ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီတိုင်းဟောတာပဲပြင်ဘက်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်အတွင်းက ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်။အပြန်အားဖြင့်နားလည်ရမှာကအပြင်ဘက်ကမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူး။မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရှိတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့မှန်ကန်စွာတွေးတောဆင်ခြင်တတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် အကျိုးဆိုးရုံနဲ့ပဲပေါ့ဒါမကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲအခြေခံအဖြစ်ဒီအကြောင်းနှစ်ခုပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာလည်းပဲအခြေခံအဖြစ်ဒီအကြောင်းနှစ်ခုပဲအတွင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းတရားနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာဖြစ်လာတယ် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှုတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဟောထားတာရှိတယ်နမူနာယူဖို့ရအတွက်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ဖို့အတွက်အေလူတယောက်အတွေးခေါ်တွေမှားသွားအောင်အယူဆတွေမှားသွားအောင်မှားရင်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေရအောင်အကြောင်းဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုနှမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကပရတောဂောတ တစ်ဖက်ကဟောပြောပို့ချတဲ့အတန်တွေရဲ့အတားအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတရားပဲအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကအာယောနိသောမနတိကကိုယ်တိုင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူးတဲ့အပြင်ဘက်ကလည်းမမှန်ကန်တဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသွင်းမှုကလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာ ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့အတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းထို့တူပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာပဲပရဒောဂောတမမကန်ကန်ဟောပြောပို့ချတဲ့တရားဓမ္မအတန်ကိုကြားနာရတာကအပြင်အကြောင်းယောနိသောမနတိကာရ အတိညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်မှုကအတွင်အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရရှိလာနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲကြည်အောင်သူ့ဘာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဟာမိကောင်းဆွေကောင်းမရလို့ ပင်ကိုအနေထားကအမတန်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရဟန်းဖြစ်လာမှညံထက်တာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးက intelligent ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တော့ပြင်ဘက်ကအကြောင်းတစ်ခုလုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားကိုလိုက်ရှာတာအတော်ကြာအောင်အမှန်တရားမတွေ့နိုင်ဘူးဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲအတွင်အကြောင်းရှိတော်လဲအမှန်တရားအပြင်အကြောင်းတရားက ထောက်ပံ့မပေးသေးဘူးရှင်အတ္တစီနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဝါဒကိုအချင်းချုပ်လေးရှင်းပြလိုက်တယ်ယေဓမာဟေတုပ္ပဝါတေတံဟေတုံတထာဂတောသဘာဝတရားတွေဟာအကြောင်းကိုအခြေခံဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြစ်တဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ် အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့တရားတွေရဲ့အကြောင်းရင်းအစစ်မှန်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားက ဟောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးတရားတွေခြုံငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခြုံငိမ့်တဲ့နိလန်းတွေကိုလည်းဟောတယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချုပ်လေးပြောလိုက်တာဒုက္ခနဲ့သမှုတရားဒီနှစ်ခုနာလိုက်ရတာနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှာတောတပံဖြစ်သွားတာ ရတ္တောကောသလို့ခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားတရားသာပြင်ပအကြောင်းတရားမိမိကိုယ်၌ကအတိညာရှိတယ်မမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရယ်ယောနိသောမနတိကာရအတွင်းအကြောင်းတရား external condition နဲ့ internal condition အချိုးညီညီပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတပန်ဖြစ်ဆင့်ရောက်သွားတာတန်တရားတွေကင်းသွားတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမထင်ရှားပဲဘူးလားအေးမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသံဃာခရီးမှာရှောက်လန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးမိကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းယောနိသောမနတိကာရ wise attention လို့ခေါ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှုဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ရဟန်ချက်ညီညီမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်တန်တရားကြီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တရားဓမ္မပဲကျင့်ကျင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်မှာပဲသိကြတယ် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအကျိုးကို လိုချင်လို့ရှိရင် အကြောင်းကိုစီးပူးရတယ်အကျိုးကို မှတ်မြော်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကို မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားမရဘူးအလင်းရောင် လိုချင်လို့ရှိရင်လျှက်စင်မီဖြစ်စီဖျောင်းနိုင်မီဖြစ်စီတခုထွန်းရမှာမဟုတ်လားအလင်းရောင်ကြီးပဲယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအလင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရတာပဲ။ ထို့တူပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေရချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်းနေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့လောကလူတွေကကြည့်လေမျက်စိကကောင်းတာလှတာလေးနှစ်သက်စရာလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲမင်္ဂလာရှိလိုက်တာမပြောကြဘူးလား နားကตายရတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်လည်းအမလေးမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဒီနေ့ဒါလောကလူတွေမြင်နေတဲ့မင်္ဂလာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလေးမြင်တာနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရရုံနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာလူမိုက်ကိုမပေါင်းတာလဲမင်္ဂလာရှိတယ် ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့38ဖြာမင်္ဂလာတရားတွေကိုဟောတော်တာမှန်သမျှအကြောင်းတရားတွေကြီးပဲဒါတွေလှုပ်လို့ပြောတာနော်ဒါတွေလှုပ်လို့ပြောတာလှုပ်ရမှနဲ့မလှုပ်ရမှဒီနှစ်ခုပဲပြောသွားတယ်လေအာရတိဝိရတိပါပါမစ္ဆပါဏာစတန်မောမလှုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုပြောထားတာနော်အာရတိဝိရတိပါပါမကောင်းတာတွေကရှောင်းတဲ့ မစ္ဆပါဏာစတန်မောတဲ့အယက်သေးစာဘီယာဒါတွေမတော့နဲ့တဲ့။ဟောကိုယ်ကဒါတွေမဖြတ်နိုင်ဘူး။မင်္ဂလာရှိပါမလား။ရှိပါဘူး။ရှိနိုင်ဘူး။မင်္ဂလာမရှိတယ်။မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိမှုကမင်္ဂလာပဲ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေရကျင်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာရချောင်းတရားကိုစီးပူအထုတ်ပါလို့ရသဗျာ ခုဒီမှာလည်းပဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကသာဝတ္တနိကေသုတ်တန်တစ်ခုမှာရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကစဉ်းစားကြည့်တာသူ့ဘာသူစဉ်းစားတာရှင်အနန္ဒစဉ်းစားပုံကလောကလူတွေစဉ်းစားပုံနဲ့သွားတူတယ် လောကလူတွေစဉ်းစားတာဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးဆရာသမားကလည်းသင်တာပဲဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့အထောက်ပံ့က90ရာခိုင်နှုန်းငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတာက90ရာခိုင်နှုန်းငါရဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဟာဆရာနဲ့ငါဟာ50 50ပဲလို့ဒီလိုပြောကြတယ်မပြောဘူးလား ဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်နော်ရှင်အနန္ဒာလည်းအဲ့လိုတွေးတယ်တခါတော့ရှင်အနန္ဒာဒီလိုတွေးတာလောကလူသားတွေတွေးပုံနဲ့သွားတူတယ်သူဘယ်လိုလျှောက်တုံဆိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီဗြဟ္မစရိယညတ်တော်အကျင့်ကျင့်ဖို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်နိုင်ဖို့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတဲ့ကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဟာတဝက်လောက်အကျိုးပြုပါတယ်လို့ဘုရားဟောလျှောက်တယ်ဖြစ်ပြီးပဲသူကနော်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်မဟုတ်ဘူးရာခိုင်နှုန်း90သူကတွေးတယ်လေဆရာသမားတွေကသင်ပေးတာရာခိုင်နှုန်း90ငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတာက90လို့ဒီလိုတွေးတာပဲ ဒါလောကလူသားတွေတွေးတဲ့အတွေ့ပဲရှင်အနန္ဒအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတောက်လျှောက်မိတ်နဲ့အနန္ဒအဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းပြောတာမမှန်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကျင့်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မကိုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတရားအပြစ်မိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အကျိုးပြုမှုပဲမြတ်စွာဘုရားက မိကောင်းဆွေကောင်းဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသုတ်တံမှာရာခိုင်နှုန်းအပြည့်100%ဒီလိုပြောတာနော်100%အကျိုးပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာထောက်ထားပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အာနန္ဒငါဖယားမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုတရားတွေသိခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးဟောဖယားပွင့်ပြီးတော့တရားဟောလို့ဒါတွေသိရတာဆိုတော့ အားလုံးဟာဒီသိရတဲ့အသည့်တွေဟာအကုန်လုံးဘုရားပေါ်မှာ100%ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်လည်းကြည်သူကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာနာပဲမတရားတရားကိုလောကမှာတော်တော်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ပဲတထေသားတယောက်ပဲသို့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတဆိုတဲ့တရားကိုရှာတာရှာလို့မတွေ့ဘူး ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှသူအမတတရားကိုတွေ့တယ်ဆို100%ရှင်အတ္တစီရဲ့အကျိုးပြမှုပဲပေါ့အကယ်၍ရှင်အတ္တစီမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အကျိုးပြုတယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာကိုဒီလိုပဲဟောတယ်ငါဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာငါဘုရားတရားမနာရလို့ရှိရင် တန်တရားကိုဆင်းရဲတဲ့မှာဝိတုခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇာတိတရားကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးစရာတရားကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဗျာတိတရားကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးမရဏတရားကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး။အဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရလွတ်တာဒါတွေလွတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အကျိုးပြုပါတယ်လို့။ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့သုတ်တန်တစ်ခုမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီစကားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတော့ဖျားပြီးဉာဏ်ပညာအထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူမြင်တာကမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်လောကလူသားတွေလို့မမြင်ဘူးမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့တရားဥတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ကလျာဏမိတ်တဟာလုံးဝရာခိုင်တော့အပြည့်အကျိုးပြုပါတယ်ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့ဘုရားကမှန်တယ်တဲ့ပြောတာ တုတ်တန်နှစ်ခုရှိအဲ့ဒါကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အရေးဟာကလျာဏမိတ်တလို့ဆိုရယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့ဘလောက်အရေးကြီးလဲအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့အလွန်လက်လန်းမမီတဲ့တဏှာဟုတ်ကလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတောင်ကလျာဏမိတ်တဟာအရေးကြီးသေးတယ် ဒါလောက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတောင်ကလျာဏမိတ်တာပါရသေးတယ်။တမန်လောကီရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲကလျာဏမိတ်တာအကျိုးပြုမယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းသိဖို့လိုတယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်အလုံးကလက်ခံတယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းပေါင်းသိရမယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းကလက်ခံတယ်။သို့တော့ ကိုပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေဒီတကယ်မိတ်ကောင်းလားဆွေကောင်းလားဆိုတာကြတော့လူတိုင်းမသိကြဘူးအဲ့ဒါကြမိတ်ကောင်းထင်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထင်နေမိတ်ဆွေဆိုတာအာကြီးတဲ့မိရအကြောင်းတစ်ခုလို့ ဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။အာကြီးတဲ့မိယာတစ်ခုပဲ။အေးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာဟောထားတာရှိတယ်။အဲဒီထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘဝအနေနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုရွေးထပ်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းနာယူမှတ်သားခြင်းဖြင့်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းလားလူတွေကကိုကသာမိကောင်းဆွေကောင်းရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကရောတစ်ဖက်သားရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီဘိုင်းကိုမေ့မနေကိုကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းကျင်တယ် ကိုကိုယ်တိုင်ကရောတစ်ဖက်သားရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်ကလားကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလား association ဆိုတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ဆိုတာတစ်ဖက်သားကြည့်လို့မရနှစ်ဖက်စလုံးကြည့်ရတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ် ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ကောင်းပြီမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမိတ္တသုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပေါင်းတင်တိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတဲ့မိတ်ကောင်းရဲ့သင်ပြင်လက္ခဏာမိတ်ကောင်းဆိုတာ လူဆိုးလူကောင်းဆိုတာရုပ်ကြည့်ုံနဲ့သိပါ့မလားသိတယ်အပေါ်ယံကြည့်ုံနဲ့တော့ဘာမှမသိဒါကြောင့်ငငယ်တော့ပြောကြတယ်မင်းလူဆိုးဆိုတာဂျိုနဲ့မှမဟုတ်တာဘယ်သိလဲနော်ဂျိုပေါက်နေရင်တော့သိရင်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူမြင်ယုံနဲ့ဒီလူဟာလူကောင်းလားလူဆိုးလားလို့သိလို့မရဘာနဲ့သိရတော့ဆိုသူ့ရဲ့လောက်ရက်ပုံမှာမူပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့သိရတယ် သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူဟာလူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတော့ခွဲခြားသိတယ်အဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကဲခတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာတော့ဆိုရင်ဒုဋ္ဌတံတဒါတိပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုကိုယ်မှအကူအညီလိုနေလို့ ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပဲစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပေးထားလို့ရှိရင်ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းပဲဒုက္ကရံကရောတိတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဖို့မလွယ်ဘူးလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိကောင်းဆွေကောင်းပဲဒါတော့ဘလောက်ခဲရင်းနေဆိုတာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခမံခမတိတဲ့ တကယ်သိခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမခံနိုင်ဘူးသိခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပဲသိခံတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေကောင်းဆွေကောင်းမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမိတ္တသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂါရက်ကလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောတာနောက်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာစွန့်ပစ်ပြီးတော့မသွားဘူး အဲ့ဒါလည်းမိကောင်းစေကောင်းပဲအခုလောကမှာအများဆုံးကຢာရုလေးရှိရင်ပေါင်းကြတယ်ပိုက်ဆံလေးရှိရင်ပေါင်းကြတယ်ຢာရုလည်းကြာသွားရောမမြင်ကြအောင်ဆောင်ဆင်းရဲမွဲတေဒေဝါလီခံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်မမြင်ကြအောင်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနေထားမျိုးဆိုတော့ လူအများစုကိုပြောတာပါအများစုသည်ယာဓုကိုပေါင်းအများစုသည်ငွေကြေးဒနာကိုပေါင်းဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလောကကြီးရဲ့သဘာဝကဒီတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအမြဲတမ်းအရေးကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်အာပဒါတုနဝိသဟတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစွန့်ပြီးမသွားဘူး အဲ့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းလို့ပြောတယ်ငငယ်တုန်းကပုံမြင်လေးတစ်ခုဖတ်ရတယ်အမတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ပုံမြင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကပုံမြင်လေးတစ်ခုတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသွားတယောက်ကတနတ်ပါလက်နဲ့ပါတယ်တယောက်ကမပါဘူး တဏှတ်ပါတဲ့လူကဘာပြောဒီနေရာမှာဆင်ပဲတွေ့တွေ့ကြားပဲတွေ့တွေ့ဘာကောင်ပဲတွေ့တွေ့ဟောငါကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ကောင်မှမကြောက်ဘူးသူကအဲ့လိုပြောပြောလို့မှမဆုံးသေးဘူးလမ်းခွေတခွေကဝက်ဝန်ကြီးရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ သူ့တငယ်ချင်းကဘာလက်နဲ့မှမပါရှာဘူးသူကတနတ်ကြီးနဲ့ဝိုင်းဝန်ကြီးလည်းတွေ့လိုက်ရောမင်းသားကတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးပါလေရောလက်နဲ့မပါတဲ့ကောင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားကြတယ်နော်လက်နဲ့မပါတဲ့ကောင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားတယ်ကိုလွတ်ယုံပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တဏှာနဲ့မကာွယ်တယ်ပြောလို့မှအတန်မတိတ်သေးဘူးဝက်ဝန်နဲ့ပဲပင်းမှတွေ့တိတ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးပါကာရုပ်ခနဲ့ဆိုသူကအရင်မြင်တာဟိုလူကမမြင်ဘူး သူ့တငယ်ချင်းတတိတောင်မပေးဘူးဆိုတော့ရုပ်ခနဲ့ထွက်ပြေးသွားတငယ်ချင်းလှုပ်တဲ့လူကတိမ့်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့အသက်ကိုသူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လှဲပြီးတော့အိတ်လိုက်ပြီးတော့အသက်မရှိအောင်ချုပ်ပြီးအသေးကောင်းရောဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်ရတယ်ပြေးဖို့ကအချိန်မရလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝက်ဝန်ကြီးကအနန္တလာပြီးတော့ ခေါင်းကိုရှာနဲ့ရက်တယ်ဟိုနန်းဒီနန်းလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမလှုပ်ရဲဘူးအသက်လည်းမရှိရဲဘူးငြိမ့်နေရလှုပ်လိုက်ရင်တော့ကြိုက်တော့မှသိချာတယ်အဲ့ဒါလိုငြိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့ဝက်ဝင်ကြီးကလက်နဲ့ဟိုဘက်ကပုတ်ကြည့်ဒီဘက်ကပုတ်ကြည့်အသေးကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဝက်ဝင်ကြီးကသူ့လမ်းသူ့လျှောက်သွားဝက်ဝင်ကြီးတကယ်ကွယ်သွားပြီဆိုတော့မှ ဟိုတဏှာနဲ့ကောင်ကတိပ္ပမောဟနဲ့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းမင်းဝဲဝင်ကြီးကတူတူတူတူနဲ့ဘာပြောသွားတာတော့ဘာပြောသွားတာတော့ဆိုတော့ဟိုလူကပြောတယ်အေးဝဲဝင်ကြီးကငါနာနာကပြောသွားတာတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမပီတာတဲ့အကောင်မျိုးနောက်ဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောသွားတယ် အရေးကြုံလာပြီးတော့နှစ်ဦးပေါင်းပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံမယ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုကိုလူယုံသွားတဲ့အကောင်မျိုးဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့လို့ဝဲဝန်ကြီးကသူ့မှားသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အလုံးမသားဆရာကောင်းတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာအာပရာတုနာဇဟတိဒုက္ခကြုံလာတဲ့ကောင်စွန့်ပြီးတော့သွားတာမျိုးဖြစ်ရဘူးတဲ့မေတ္တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဒါဘုရားဟောထားတဲ့ထက်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတစ်ခုပဲ အေးဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကဘာတော့ဆိုရင်ပိယောဂရုဘာဝနိယောဝတ္တာစဝဆနခမောဆိုရအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဆရာတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးသွေးတွေရှိမရှိကြည့်ရမယ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်း ပြီးရောချစ်ခင်လေးစားလောက်တဲ့သီလသမာဓိပညာအည်အသွေးတွေရှိရလားဒါချစ်ခင်အပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိရလားဂရုလေးစားလောက်တဲ့ကိုခြင်းတရားရှိရလားဘာဝနိယချီးမွမ်းလောက်တဲ့ကိုခြင်းတရားရှိရလားသို့မဟုတ်မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ထုံတာရှိရလားဝတ္တာမကောင်းရင်လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တယ်ဆုံးမတတ်တယ်အကြံပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဝဆနခမောအပြစ်တွေ့လို့သူ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားတချို့ကသူများကိုတော့ကိုယ်ကဆုံးမတယ်ကိုယ်ဆုံးမရင်မပြောလဲရှာမရှိနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ကပြောတဲ့အခါတော့ရှည်ခြင်းသလောက်ရှည်ပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်လာပြောလို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့လူကပိုများတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဝတ္တာ ကိုယ်ကလည်းဆုံးမတတ်ရမယ်ဝစနခမသူကပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်ကအမတန်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခက်တာတုံးဆိုလူတွေမှာမာနရှိတယ်မာနရှိတယ်မာနရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောရင်လက်မခံနိုင်ကိုယ်အောက်ကလူကပြောလဲလက်မခံနိုင်ငါတိငါတက်ငါတော်ငါတက်လာမပြောနဲ့ဟောပြောလို့ရှိရင်ယံမယ် ဒီနေရာမှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ဓာတ်အမတန်မှအတူခိုးကြကောင်းပညာရှိပိသတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပညာရှိပိသတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုတခါတုန်းကသင်္ကန်းလေးယုံထားတာလေးကမညီမညာလေးအမှတ်တမဲ့တွဲလောင်းလေးကြာနေတော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးကရှောက်တယ်တဲ့ အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းလေးဟောဒီမဲ့တွဲလောင်းလေးကြနေတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကကိုရင်လေးပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်နေတော့သူ့သင်္ကန်းလေးကိုသူပြင်းယုံပြီးတော့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့ညီသွားပါပြီလားလို့ပြောတယ်နော်ခြေဆုတင်တယ်ကိုရင်ခြေဆုတင်တယ်လို့ကိုရင်ပေါ့ဆာလေးကဆုံးပြောတာတတိပေးတာကိုလက်ခံတယ် လက်ခံပြီးတော့သံဃပရိသတ်ကြားထဲမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဒီကနေ့မှသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့တတဟုပပ္ပစီတောတန်တော်ဇာတိယတတ္တဝတိကောဒီကနေ့မှကိုရင်ဝတ်လာပြီးအသက်ကလည်းခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုရင်လေးကသူ့ဆုံးမပါစေတဲ့ဥထိရွက်ပန်ဆင်ပါမယ် ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့စကားပါဠိလိုကြတော့တတဟုပပစ္စည်းတော်တန်တော်ဇာတိယတတ္တဝတ္တိကောသောပိမံအနုတာတေယတံပဋိသမိမတ္တကေဒီကနေ့မှာကိုရင်ဖြစ်လာပြီးအသက်အရွယ်ကလည်း9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ဝတ်ဆ9နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးကတောင်မှသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဥထိတ်ပန်ဆင်မမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါသန္နမုဏယူရမှာပဲအဲ့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမတန်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်ပေါ့အေကောင်းပြီဝတ္တာဝစနက္ခမသူများကဆုံးမရင်လည်းလက်ခံနိုင်ရအဲ့ဒီလက်ခံနိုင်တာလည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါတရားပဲ နောသထာနေနေရောသကောသူများကိုချောင်းမတွန်းရအောင်များသောအားဖြင့်လူတွေကကိုလွတ်ယုံပြီးတော့သူများကိုချောက်တွန်းတတ်တဲ့အလေးထားလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့ချောက်တွန်းတယ်ဆိုတာမကောင်းမှန်းသိရတဲ့နဲ့တွန်းပို့တာမျိုးပေါ့ဟောအဲ့ဒါမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဆရာသမားမျိုးကိုရွေးပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါတဲ့ဟောပိယောဂရုဘာဝနိယော ဝတ္တာသဝဆနခမောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုးကွယ်ပါထို့တူပဲလောကမှာလည်းပဲဒီမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အထက်မှာပထမမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေရောင်ဖြစ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက၄မျိုးရှိတယ် ၄ယောက်ရှိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသင်္ဃာလောဝရတုတ်တံမှာသင်္ဃာလသရိုသားကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်မိတ္တပฏิရူပကရွှေအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသို့သောကြည့်လိုက်ရင်ရွှေဓုဆိုလို့သွန်ဝနာပฏิရူပကရွှေဓုနော် ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရွှေပဲမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဝါဝါလေးရွှေတိုင်းပဲသို့တော့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအတုဆိုတာသရံတူတယ်ပေါ့လုံးဝကွဲပြားနေရင်တော့အတုလို့မခေါ်ပါဘူးအတုဆိုတာအစစ်နဲ့တော့တူရမယ်ပေါ့အေးလောကမှာရွှေအစစ်ကိုတုထားတဲ့ရွှေထုရှိသလိုမိတ်ဆွေအစစ်ကိုတုနေတဲ့မိတ်ဆွေထုရှိသေးတယ် ဒါတတိထတတိထဆိုတာကိုယ်တိုင်ကလည်းမိတ်ဆွေတုမဖြစ်စေနဲ့ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမိတ်ဆွေအတုမဖြစ်စေရဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေအတုဆိုတာဘာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေအတု၄ယောက်ကိုဟောထားတာရှိမြတ်စွာဘုရားကသုံးထားတာမိတ်ဆွေအတုလို့ဆိုကြတဲ့ကမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အတုဆိုတာအစစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေး မိတ်ဆွေအတုဟာနံပါတ်1ကပါဠိလိုအညဓာတုဟရအညဓာတုဟရဆိုတာမိတ်ဆွေအတုပဲဘာလဲအညဓာတုဟရဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ကိုပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် तू ကရအောင်ယူတတ်တယ်နော် ဟိုဟာလေးတောင်းမယ်ဒါလေးတောင်းမယ်ဟိုဟာလေးယူမယ်ဒါလေးယူမယ်အမြဲတမ်းရအောင်ယူတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအညတ္ထုဟရသူကယူပဲယူသွားတာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးကလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်တဲ့နည်းနည်းပါးပါးလေးပေးပြီးတော့များများယူသွားတာဟင်းလေးတစ်ခွက်လာပေးပြီးတော့ဆန်တပြည်လောက်ယူသွားတာဒါမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်စီကများများယူသွားတယ်သူကပေးတာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါလိုပေးမှလည်းပဲများများရမှာဟုတ်အဲ့တော့အညတတုဟရလောကမှာရှိတယ်လူတွေကနည်းနည်းပေးပြီးတော့များများရအောင်ယူသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကူအညီရဖို့အတွက်တစ်ဖက်သားကိုတိတ်ကြိုးနွန်တယ် တစ်ဖက်သားကိုကျွန်းလွန်ပြီးတော့ပေါင်းတဏှာလာအောင်ပေါင်းတတ်တယ်ပညာတထုရမိတ်ဆွေသူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အကိုကြီးအားကိုးပါတယ်အမကြီးအားကိုးပါတယ်နဲ့ဟုတ်လားကြလာအောင်ပြောပြီးတော့ပေါင်းတတ်တယ်ပညာတထုရမိတ်ဆွေသူ့အကျိုးသူမျှော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအညတတုဟရမိတ်ဆွေလို့ခေါ် အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေအတုပါတဲ့မပေါင်းနေနဲ့ဝေဝေကရှောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဗျာနောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေကဘာလို့ဆိုဝစီပရမလက်မပါဘူးအပြောလေးကပဲချိုးတယ်ဝစီပရမဝစီပရမဆိုတာလောခုလုံတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတဲ့ဒါလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ် သူကလောကုတ်လောက်တာဗာလဲလောကုတ်လောက်တုံးဆိုရင်အတိတ်နဲ့လောကုတ်လောက်တယ်အနာဂတ်နဲ့လောကုတ်လောက်တယ်ဆိုပါစို့အိမ်တိမ်သွားလဲဟာတငယ်ချင်းကွာမင်းနောက်ကျလိုက်တာကွာမနေ့ကလာရင်ငါအိမ်မှာချက်သားဟင်းချက်ထားတာအခုတော့မင်းချင်ဟင်းပဲရှိတော့မနေ့ကချက်မချက်တော့မသိဘူးမနေ့ကအဲ့ဒါချက်သားဟင်းနော်ဟိုလူကမစားရဘူးမစားရဝါကမမ်းပဲလေ ဟောမနေ့ကဟာနဲ့အခန့်လွတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါတခါတလေရန်ဟိုနှစ်ကဟာနဲ့အခန့်လိုက်9မိနစ်တုန်းကစီးပွားဖြစ်တုန်းကမင်းမလာဘူးကွာမင်းကငါမျော်လိုက်တာမင်းမလာဘူးခုတော့ငါလည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ကွာဟောမပေးရဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုလူကဝမ်းသာသွားတော့အော်ဒီကောင်ငါပေါ်စေတနာရှိသားပဲလို့တော့ထင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးဝစီပရမလို့ခေါ်တယ်တဲ့နှုတ်သာပါတာလက်မပါဘူး အနာဂတ်နဲ့အခန့်နဲ့ဆိုတာဘာလဲအေးနောက်နှစ်ခါကျတော့မင်းလာခဲ့ပါဒီဒီချိန်လာခဲ့မင်းလိုချင်တာတွေကအကုန်ရစေနောက်နှစ်ခါသွားရင်တော့ရချင်မှရမှာဒါပဲလို့နောက်နှစ်ခါနဲ့ပြောလိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါအနာဂတ်နဲ့အခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနာဂတ်နဲ့အခန္ဓာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲမိတ်ဆွေအတုပါတဲ့အစစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းတတိထားရမယ် နောက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိတာနဲ့လောကုတ်လုတ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းလာကွာမင်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလည်းမကောင်းဘူးဒီမဲ့ငါဝတ်ထားတာလေငါလည်းဒီတစ်ထည်တည်းရှိလို့ကွာအနှုံးမို့ဆိုရင်မင်းငါပေးပါတယ်ပေးတော့မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့ ငါလည်းဒီတထဲတည်းရှိလို့အနို့ဆိုမင်းငါပေးပါငွေသွားချေလို့ရှင်လည်းဟာငါမှဒီနေ့ကြက်နေသေးလို့ကွာအနို့ဆိုရင်ငါမင်းပေးပါဟာငါထဲမှာကုံထဲမှာအကုန်မြုပ်နေလို့မင်းငါမပေးနိုင်သေးဘူးကွာငွေကြီးဝစီပရမလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်အတွင်းကမပါဘူးစိတ်အတွင်းကမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတုကိုဝစီပရမမိတ်ဆွေလို့ခေါ် ပစ္စုပန်နဲ့ကြတော့အပြက်ကိုပြတယ်ဆိုပါစို့တကယ်ချင်းငါသွားเสียရှိလို့မင်းကားလေးခဏငါးစမ်းဟာငါကားမင်းလျှော့ပါမကောင်းလို့กว่าဒီနေ့ဝါရှော့ပို့ရမှာတကယ်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းနေမှာပေါ့နော်ကားဘာဖြစ်နေလို့ခီးဝေးသွားလို့မရသေးဘူးသို့မဟုတ်ငါကားဝါရှော့ထိုးထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ပစ္စုပန်မှာအပြက်ပြလိုက်တယ်လေ အပြက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုပစ္စုပန်မှာအပြက်ပြပြီးတော့လူတစ်ဖက်သားကိုပြောတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးဟာဝစီပရမမိတ်ဆွေမျိုးဒါလောကကြီးမှာကြုံအပ်ထပ်ပါတယ်ဒါမျိုးတဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတော့မိတ်ဆွေတူပါတဲ့မိတ်ဆွေအစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အနုပိယဘာနီအနုပိယဘာနီဆိုတာ ဘယ်တော့မဆိုအကြိုက်ကိုလိုက်ပြောတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအကြိုက်ကိုလိုက်ပြောတတ်တယ်သူ့အကြိုက်တိုင်းလိုက်ပြောတာကောင်းလဲလိုက်ပြောတာပဲမကောင်းလဲလိုက်ပြောတာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကလည်းမိတ်ဆွေတူပဲတဲ့မကောင်းဘူးဘယ်လိုအကြိုက်လိုက်ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပြောလဲအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတာပြောလဲအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်ဟိုတစ်ဖက်သားအကြိုက်ကိုလိုက်ပြောတာဘယ်တော့ဖြစ်လဲ ဟုတ်ကဲ့သမားပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ် yes ပဲသူကတော့အဲ့ဒါလို့အကောင်းဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောအဆိုးလည်းအကောင်းဘက်ကလိုက်ပြောဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကနေလိုက်ပြောတယ်မကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဟာကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာတွေလုပ်ရင်လည်းဟာကောင်းတာပေါ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကြိုက်တာ तू ပြောတဲ့စကားသံတော့လိုက်ပြီးတော့သူ့အကြိုက်လိုက်ပြောတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကလည်းမိတ်ဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ ။ဒါတွေကိုလည်းလူတွေကပေါင်းသိကြတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်သဘောနဲ့အံ့ကြဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူကရှေ့မှာကြတော့ချီးမွမ်းတယ်ရှေ့မှာကြတော့ချီးမွမ်းလူတွေကရှေ့ကြတော့ချီးမွမ်းကြတယ်လေဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မင်းသိတော်တာဘာညာနဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ထွက်သွားရောမင်းငေါ့ကြရတယ်ဒီကောင်ဒီတိုင်းမှာ ဒီကောင်ဘယ်ဟုတ်မလဲဒါမျိုးတွေဟောနော်လူနှစ်ယောက်အတင်းပြောနေတယ်မဟုတ်လားအတင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီပြင်လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောတာဒီပြင်လူတစ်ယောက်အကြောင်းကမကောင်းကြောင်းတွေပြောသွားရင်နောက်တစ်ယောက်ကထသွားအဲအလုံးစရာရှိသေးတယ်ပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဟိုတစ်ယောက်ကဘာလို့မေးထိုးပြီးတော့ကြံရတယ်သူလည်းတူတူပါပဲဒီလူဟာမျိုးတွေတဲ့ အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအနုပ္ပယပါဠိရှေ့တော့ကောင်းတယ်၊ကွဲရကြတော့အတင်းပြောတယ်။အဲ့ဒါလည်းမိတ်ဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရား။တတိထားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပဲ။နောက်တစ်ခုကြတော့နံပါတ်၄ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပါယသဟာယစီးပွားပြက်ဖို့အတွက်မှာ အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပါယသဟာယပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြက် ပျက်စီးဖို့အတွက်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးဘီယာဆိုင်သွားမယ်ဖော်ပဲလိုက်မယ်နော်တရားပွဲဆိုရင်တော့မလိုက်ဘူးဘီယာဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အေးလိုက်မယ်နော်ဘီယာဆိုင်အရက်ဆိုင်သွားမယ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာတောက်ဖို့တောက်ဖက်အဲ့ဒါအပါယသဟာယလို့ခေါ်တယ်နောက် အချိန်မတော်အချိန်တော်လမ်းလေကောင်ထွက်ပြီးတော့လဲဖို့ပတ်ဖို့ခေါ်ရင်လည်းပဲလိုက်မယ်ပဲအဲ့ဒီဘက်မှာကြစိတ်ဝင်စားတယ်ဖះသောအကြောင်းတဲ့ကြတော့မလိုက်ဘူးဘာဖြစ်သေးတို့ညာရှိသေးတို့နော်အလုတ်မအားသေးတို့အလုတ်ကတော့ဘယ်တော့မှမအားပါဘူးအလုတ်အားမဆိုရင်တော့မရှိတော့နော်အလုတ်ဆိုတာကိုအားမအားတာလေကိုအားမအားတာ အေးနောက်တစ်ခုကသူကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်ပွဲလန်းသဘင်သွားကြည့်ရအောင်လိုက်တယ်ပွဲလန်းသဘင်သွားကြည့်ရအောင်ခေါ်လို့ရှင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာသွားပြီးတော့ချဲထိုးရအောင်နှလုံးတွေထိုးအောင်ဘယ်နေရာသွားပြီးတော့ဖဲရရအောင်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာလိုက်လျောတဲ့အဖို့ပြုတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးဟာအပါယသဟာယလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒါတွေကလည်းအပေါင်းအသင်မိတ်ဆွေအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းရင်းဖြင့်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမပေါင်းသင်ရမယ့်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေလို့တောင်မြတ်စွာဘုရားကမခေါ်ဘဲနဲ့အမိတ်တရန်သူလို့တောင်သတ်မှတ်တယ်။ဘာကြောင့်ရန်သူလို့သတ်မှတ်တုံးဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရဖြစ်တာကိုပထမတော့တွဲတွဲနေတာဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ရှိသို့ဘောကိုယ့်ဘဝပျက်စီးဖို့ပဲဒါဗျ။ တောက်ဖို့တောက်ဖက်လောင်းကစားဖို့လောင်းကစားဖက်အပြောအပသွားဖို့သွားဖက်ဆိုတာပျက်စီးဖို့ပဲမဟုတ်လားပျက်စီးဖို့ပဲအဲ့ဒါမျိုးအပါယသဟာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးကလည်းလောကမှာအများကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအမိတ်တယံသူလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်မိတ်ဆွေလို့သတ်မှတ်ဘူးအေးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူး ကိုပေါင်းတဲ့သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းဒါမျိုးကိုမိတ်ဆွေလို့မသတ်မှတ်သင့်ဘူးပေါ့လောကလူဆိုတာကတော့ကြုံတွေ့ကြမှာပဲဒါဖြင့်ဗျာဒီလိုမပေါင်းသင့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေမပေါင်းသင့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကများနေတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတပည့်တော်ပေါင်းရမလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ထားတာရှိသူဟထမိတ်တတကယ်ကိုစိတ်ရင်းနှလုံးရင်းကနေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူဟထ ကောင်းစိတ်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟတလို့ခေါ်တယ်စိတ်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေပါတော့နံပါတ်1ကဥပကာရမိတ်ဆွေတဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတစ်ယောက်ဟာဆိုပါစို့အယက်သေးစာတောက်ပြီးမူးမေ့နေရင်တောင်မှပဲအယက်မူးပြေသည်ထိအောင်သူ့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်တဲ့ဟောမကောင်းတာလုပ်တာတောင်စောင့်ရှောက်ပေးတာနော် မိကောင်းဆွေကောင်းကအဲ့လိုသူ့ပစ္စည်းတွေအထိန်သိမ့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာနဲ့သိမ့်ပေးတယ်ကူညီပေးတယ်ဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဥပကာရကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစုံတစ်ခုဘေးရန်ကြုံလို့ကိုမိတ်ဆွေကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသိကြောက်လန့်နေလို့ရှိရင်လည်းအာပိစကားပြောတယ်ကိစ္စရှိလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းကူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ် ငွေကြေးတဏလိုတာကစပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးကြတော့ဥပကာရမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေစစ်ပါတဲ့ဒါလောကကြီးပွားရေးအတွက်အဲ့ဒီလိုပုံကုမျိုးပေါင်းတရံမယ်တဲ့နောက်မိတ်ဆွေတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတမာနဒုက္ခဒုက္ခတမာနဆိုတာတူညီသောဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာဆင်းရဲချမ်းသာလည်းအတူတူပဲဆင်းရဲလည်းအတူတူပဲ အဲ့ဒါလို့တူညီတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့မိတ်ဆွေအေးခုခေတ်ပြောကြတယ်မဟုတ်လားအေးအတူပူအမျှနော်အေးအတူပူအမျှချမ်းသာရင်လည်းတို့အတူတူပဲဆင်းရဲရင်လည်းအတူတူပဲမခွဲမခွာတူတူအကျိုးပြုပြီးတော့နေကြတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုတမာလဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကကိုယ့်ရဲ့လျို့ဝှက်ချက်ကိုလည်းပဲ အဲ့ဒီပုံကမျိုးကိုပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တခါတလေလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာသူကနှုတ်ထဲကထုတ်မပြောရလို့ရှိရင်မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထုတ်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးမှပြောတဲ့နေပေါ့သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြတော့လေလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ပေးတယ်အပြင်ကိုမပေါက်ကြအောင်ထိမ့်ပေးတယ်ပေါ့ဒုက္ခကြုံလာလို့ရှိရင်လည်းစွန့်ပြီးတော့မသွားဘူး ခုနကဝက်ဝန်ကြီးကမှားသွားတဲ့ပုံပုံမျိုးပေါ့ဒီလိုလူမျိုးမပေါင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးဒုက္ခကျုံလာလို့ရှိရင်စွန့်ပစ်သွားတဲ့ပုံပုံမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့နောက်ကိစ္စဝိစ္စတွေ့လာလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးတယ်ဟောအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကတော့တမာနဒုက္ခဒုက္ခမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်အပေါ်မှာရှင်အာနန္ဒာဟာညီကိုလည်းဖြစ်တယ် အင်မတန်မှလည်းဖះပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ကြီးတယ်အလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ဒေဝရရဲ့အစီအမံရအစတတမင်းကြီးကနာလာဂီရိဆိုတဲ့ဆင်ဆိုးကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ဖះဆုံးကံဝင်လာတဲ့လမ်းကြားတွေကိုမောင်းထွက်လိုက်တာဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်တိမ့်စရာမရှိဘူး အဲ့ဒီလမ်းကြားတဲ့ကိုဒီဆင်ဆိုးကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့မောင်းလွှတ်လိုက်တာဖះနဲ့တန်ဃာတွေကလည်းကြွလာတယ်ဆင်ကြီးကလည်းကြည့်နာမောင်းကြီးမြောက်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့အမေးကြီးကုတ်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်သူ့ရှိမှတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသက်သာဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်နောက်ကနေပြီးဖះနောက်ကပါလာတာဖះကိုထိမှဆိုလို့သူကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ပြေးတက်လိုက်တယ် သူ့အသက်ဆုံးတာကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လဲနော်မြတ်စွာဘုရားအနီးရောက်လာပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်အနန္ဒာကသူ့ပဲစင်စိုးကြီးကထိုးပါစေဆိုပြီးတော့သူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးကသူကဝင်လိုက်ဝင်ရက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးအနန္ဒာပြောလည်းမရဘူးသူရှေ့ကနေအတင်းရက်တယ်နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကတကူတော်နဲ့ဖယ်လိုက်ရတယ်ရှင်အနန္ဒာ ဖယ်ခိုင်းလို့မရနော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒါဒုက္ခကြုံလာလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးစိတ်ဓာတ်ကအသက်ဆုံးဘုရားကိုတော့မထိစေရဘူးငါကာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အသက်ဆုံးနော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတမာနဒုက္ခဒုက္ခမိတ်ဆွေစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေစစ်လို့ခေါ်တယ်သက်ဆုံးနောက်မိတ်ဆွေတခုကဘာလို့ဆိုရင်အထက်ခါကြီး အကျိုးစီးပွားကိုဟောပြောပြသတတ်တဲ့မိတ်ဆွေဆရာသမားလိုမိတ်ဆွေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဟာမကောင်းတာလုပ်နေလို့ရှင်ဟာမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့တားတယ်မရရအောင်တားတယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပဲသူကအားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်အထက်ခါကြီးမိတ်ဆွေဒီနေရာမှာဂတိကရတုတ်ထဲက ဂတိကာရဆိုတဲ့အုံရင်းဒီကြီးနဲ့ဇောတိပါလလို့ခေါ်တဲ့ဘေဒင်ဘေဒကျမ်းဂန်တတ်တဲ့ပညာဓာတ်ပုံနာအဲ့ဒီဘေဒကျမ်းဂန်တတ်တဲ့ဇောတိပါလဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ဂတိကာရဆိုတဲ့အိုရင်းတဲ့ကြီးတို့ကမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတာသူတို့အမတန်မှယဉ်နေတယ် အမြဲတမ်းရင်းနေတာဂတိကာရဆိုတာကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကာကြီးသူကအနာဂံအလုံးကြားဖို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနာဂံဂတိကာရကြီးကပဲဘုရားအလောင်းတော်ထွက်တဲ့ကသူကဗြဟ္မပြည်ရောက်နေပြီလေဗြဟ္မပြည်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုကြာသင်္ကန်းလာကတ်တဲ့ဆိုမလားကြာသင်္ကန်းဆိုတာခဏိခေတ်တော့ကြာယိုးကိုမြင်ပြီးတော့ရက်ထားတာကိုကြာသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာ ဘုရားလာကတ်တဲ့ကြာသင်္ကန်းကကြာရိုးကရက်ထားတယ်လို့မဆိုဘူးကဘာဥကကြာဘူးကြီး၅ခုကဘာဤကဘာပြုတ်ရေပြင်းကြီးပေါ်မှာပေါက်လာတဲ့ကြာဘူးကြီး၅ခုအဲ့ဒီကြာဘူးကြီး၅ခုထဲမှာတဖူးတဖူးမှာပြိခရာ၈ပါးစီပါတယ်ဖះငါးစုပွင့်မယ်ဆိုတဲ့အထိတ်မှာအဲ့ဒီကြာဘူးတဲ့က ပရိခရာ၈ပါးကိုယူပြီးတော့မြမပြေမှာတိမ့်ထားတာအဲ့ဒါကိုလာကတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုကြာသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကြာရိုးကိုမြင်ပြီးတော့ရက်ထားတဲ့ကြာသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးခဏခေတ်မှာဆိုလို့ချင်းကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့နော်ကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့10သိန်း15သိန်းလောက်ရှိလားမသိပါဘူးရှိတယ်ကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့မုံမုံမြက်မြက်လောက်ကြဘာလို့လဲ ခုနကကြာရိုးတွေကနေပြီးတော့ရက်ပြီးတော့လောက်တာကြာတင်တာအေးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကိုကတ်တဲ့ကြာသင်္ကန်းကတော့ကြာဘူးတဲ့ကရတဲ့သင်္ကန်းပါအဲ့ဒီကြာသင်္ကန်းလာကတ်တဲ့ဂတိကာရဆိုတာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကဇောတိပါလာဆိုတဲ့ပညာတတ်ဗြဟ္မဏဖြစ်တယ်ဂတိကာရ မြမာကြီးကအဲ့တုန်းကဂတိကာရလို့ဆိုတဲ့အိုးအိုးလုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးတာအိုးဖုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးတာအိုးရင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးတုန်းကအိုးရင်းတယ်ဆိုတာအိုးဖုတ်သမားပေါ့အိုးလုတ်သမားပေါ့အိုးလုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးတာတော်တော်ရင်းနှီးတဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်တော့ဂတိကာရသောတိပါဠကိုခေါ်တယ်တန်ငယ်ချင်းသောတိပါဠ ရားကြောင်းတော့သွားရအောင်ဘုရားကြောင်းကအနီးနီးလေးပဲဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့ဘုရားကိုနဲ့ဘုရားစီကတရားနာရအောင်လို့ခေါ်တာဇောတိပါဠိဘာပြောတော့အာတကယ်ချင်းဒီကဒုံးနေစီသွားလို့ဘာရမှာကဒုံးနဲ့တော့ခေါ်တာမုံတကဘုရားစီသွားဖို့ခေါ်တယ်ဟိုလူကမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားကြည့်နော် တရားပွဲခေါ်လို့လည်းလိုက်ချင်မလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမလိုက်တဲ့လူကဘယ်သူတုံးဆိုတာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသောတိပါဠိဆက်ပုံနာအေးမလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖះနဲ့ဝေးနေတာတော့သူကိုယ်တိုင်ဖះဖြစ်မဲ့ပုံကိုဖြစ်ရတဲ့နဲ့ဘာလို့ဝေးနေတာတော့ဆိုလောလောဆယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖះတရားမကြည်ညိုတဲ့အမျိုးမှဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါလည်းတတိထားရပဲเนาะ တခါတရံကိုကိုတိုင်ကမယိုးဖလားမိကောင်းဖခင်သာသမီဖြစ်လို့တရားတရားလေးအထိုက်အသင့်ရှိနေတာကိုအထင်မကြီးနေနဲ့ဒီဘဝမှာအခိုင်အမာမတိဆောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် နောက်ဘဝဟာလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာဒီမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဓတနာမူလိကတတ္တာ အတိညာကိုအခြေခံတဲ့သရတရားသောတပတ္တိမက်လို့ခေါ်တယ်အတိညာကိုအခြေခံတဲ့သရတရားမျိုးရအောင်တိဆောက်ထားမှသာမြဲတယ်လို့မို့ဆိုရင်မမြဲဘူးကြည့်ဘုရားအလောင်းကတ္တဝဘုရားပွင့်ပြီးရင်ပွင့်မဲ့ဘုရားအလောင်းနော်ဘုရားကြောင့်ခေါ်တော့ဗာပြောမလိုက်ချင်ပါဘူးတဲ့ဒီကရုံးရုပ်တွေစီဟောဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းလှုပ်တဲ့လူကလည်းတော်တယ်ဒါဖြင့်တငယ်ချင်းကြောင်းမသွားဘူးဆိုရင်ဒီနာတို့မြစ်သွားပြီးရေချိုးအောင် ရေချိုးအောင်ဆိုအလွယ်တကူလိုက်သွားခုခေတ်လည်းတူတူပဲစားတော့ဆိုင်သွားအောင်ဆိုလိုက်မယ်နော်ခေါင်းသီးသွားရအောင်ဆိုလဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲနော်လက်ဖိတ်ဆိုင်သွားအောင်ဆိုရင်ရောမလိုက်မလိုက်ပေဘူးလားအေးတရားပွဲသွားရအောင်ကြောင်းသွားရအောင်ဆိုရင်တော့မအားသေးဘူးအလုံးမအားသေးလို့ဒီနေ့ဒီလိုတွေရောမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဒါအပြစ်ပြောเสียမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကဒီလိုရှိတာအဲ့တော့ဒီလိုရှိတာကိုတချို့ကထင်သေးတယ်တို့ကတော့ပါရမီနုနေသေးလို့နောင်ပါရမီရင့်လာရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်တာမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးခုတည်းကမလေးကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြောကြတယ်မို့လားလက်ဖန်ဆိုရင်တိတ်နောက်ကျသွားပြီဓမောရဝိပ္ပိ too late အဲ့တော့ နောက်ဘဝဆိုရင်သိမ့်နောက်ကျသွားပြီဒီအခြေအနေမျိုးကိုရကြမှာရမှာရထားတဲ့အခြေအနေခေါင်းလေးမှာကိုလို့ဆရာရှိတာတွေကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်အခိုင်အမာဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်သာသနာတော်နဲ့လည်းကြုံတွေ့နေတယ်ဖရာတရားတွေလည်းနာယူခွင့်ရနေတယ်ဒီချိန်လေးမှာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအကြောင်းပြပြီးတော့မလုံမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝဝေးတာတဲ့နောက်ဘဝကြပိုဝေးသွားမှာ နီးလံမဲ့လို့တော့မအောင်မေးလေနဲ့ဝေးသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဘုရားလောင်းအရင်မှရည်တောင်ဘုရားကြောင်ခေါ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တန်ငယ်ချင်းဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရရအောင်ခေါ်တယ်သူကကဲရေချိုးသွားရအောင်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လွယ်လကူနဲ့ပဲရေသွားချိုးတယ်နေအောင်သားရေပါချိုးပြီးတဲ့အခါကျမြစ်စိတ်ကနေတက်လာအဲ့ဒီတက်တဲ့အခါကျတော့ဂတိကာရကပြောပြန်တယ် တငယ်ချင်းဇောတိပါလာဟောမယ်ဖះကြောင့်ဒီနားလေးပဲနီးနီးလေးတို့သွားရအောင်လိုက်ခဲ့အာဘာလို့လိုက်မှာမလိုက်ဘူးဆိုတော့ဟိုလူကနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းဟာဖះကြောင့်သွားရအောင်မှာလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုမလိုက်ဘူးမင်းမလိုက်လို့မရဘူးဆိုပြီးပစိုးစားဆွဲကင်တယ်အဲ့ကြမရဘူးလိုက်မယ်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါလဲဟိုလူကလက်ကိုတွန်းပြီးတော့ပစိုးစားယုံတယ် မလိုက်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်တယ်ထပ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဂတိကာရဥရိန္ဒေကြီးကခွန်အားပလလည်းအမတန်ကောင်းတာဇောတိပါလရဲ့သတုံးကိုဆွဲပြီးတော့တငယ်ချင်းမင်းလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားသပင်ဆွဲခေါ်တော့တာအဲ့ကြနော်အဲ့သပင်ဆွဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူကလည်းစိတ်တက်ဘုရားလောင်းဆိုတော့စိတ်တက်အမတန်ကောင်းတယ်ဘုရားလောင်းတွေကစိတ်မယုံမှမယုံမှဘူး အထင်မြင်လေးတော့သူတို့မှားခြင်းမှားနေလိမ့်မယ်စိတ်ယုတ်မှမရှိဘူးအတွေးလည်းမလွဲတတ်ဘူးဘုရားလောင်းတွေကအဲ့ဒါဟာဘုရားလောင်းရဲ့စိုက်တတ်တိပဲသပင်ဆွဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့လူဆိုရင်ရံဖြစ်တော့မှာပဲမဟုတ်လားမင်းငါသပင်ဆွဲရမလားမင်းစော်ကားလားကြီးလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရံပွဲဖြစ်တော့မှာသူကဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တုံးဆိုဩ အိုးထိန်တယ်ဆိုတာဗြဟ္မဏတွေနဲ့စားလို့ရှင်အမတန်ဇက်ကနှိမ့်နေပေါ့အိန္ဒိယမှာဒါဇက်နှိမ့်လို့ခေါ်တယ်ဇက်နှိမ့်ဆိုရင်အန်တက်ချေးပေါ်ထိတောင်မထိရဘူးသူတို့ကအခုလို့သပင်ကင်ဖို့ဆိုတာအမတန်အဝေးကြီးအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးတုံဆိုအော်ငါသပင်တောင်ဆွဲခေါ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအကျိုးရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတငယ်ချင်းကဟောသူတွေးပုံကအဲ့လိုတွေးတာနော်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့ ငါတငယ်ချင်းကငါ့ကိုဒီလောက်ထိအောင်စုဒီလိုငါသပင်တောင်ဆွဲခေါ်တယ်ဆိုတာဟာတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အကျိုးရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းမင်းငါသပင်တော့မဆွဲနဲ့လွတ်ငါလိုက်မယ်ဆိုပြီးဟောလိုက်သွားဘုရားစီလဲရောက်ရောဘုရားကတရားဟောတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေညာမတန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတခါတည်းသဘောပေါက်သွား ပေါက်သွားတာအိမ်ကိုမပြန်တော့ဘုရားစီကနေဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဂတိကာရကိုပြောတယ်တငယ်ချင်းမင်းဒီတရားတွေနားနေရတဲ့နဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းမို့ထားတော့သူကမေးတယ်ဇောတိပါလားတငယ်ချင်းမင်းဘာလို့သင်္ကန်းမို့ထားတော့ဆိုတော့ဂတိကာရပြန်ပြောတယ်တငယ်ချင်းနဲ့မင်းလည်းအတိပဲတဲ့ငါမှအဖေအိုအမေအိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကမျက်စိလည်းမမြင်ကြဘူး ငါမလှုပ်ကြွေးရင်ဘယ်သူလှုပ်ကြွေးမှာတော့အမေအဖေတွေလှုပ်ကြွေးဖို့အတွက်ငါသင်္ကန်းမောနိုင်တာပါပြောတဲ့အခါကျအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ငါကတော့အိမ်မပြန်တော့ဘူးကွာသင်္ကန်းဝတ်တော့မယ်ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖះစီပြန်ဝင်ပြီးရန်ဖြစ်ခွင့်တောင်းတာအဲ့ဒီဘဝမှာဖះလောင်းဟာရန်ရန်ဖြစ်သွားပါတယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းအဆိုရှိတယ်မို့လားဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာ24စုရှိတယ်ထင်မယ်ဖះ ယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာ၉ချိန်ပဲရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ကိုးကပဲဘုရားဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါအခါပေါင်းဟာ24ချိန်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရား24စုအော်နှစ်ချိန်ရှစ်စုလို့ဂဏိပူဇော်နေကြတာအဲ့ဒီဟာကိုရည်ညွှန်းတာမြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကြာတိခံခဲ့တာက24စုအဲ့ဒီထဲမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့25စုမဖြစ်ဘူးလား အဲ့ဒီ25စုထဲမှာဘာထပ်ထည့်လိုက်တုံးဆိုတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်တဲ့ဘုရား3စုရှိတယ်တဏင်္ကရာတဲ့တရဏင်္ကရာတဲ့မေထင်္ကရာတဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအရင်ကတကဘာထဲမှာပွင့်တဲ့ဘုရား3စုကိုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ချိတ်ရှစ်စုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ချိတ်ရှစ်စုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဓိကကတော့ဂေါရမဘုရား အလောင်းပြာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့ဘုရားတွေပဲ။ အေးချက်ချင်းပဲဖះလောင်းများဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှတွန့်ဆုတ်မှုမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ဓာတ်မပြင်းထန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးသုတာတောင်းနေပြီမဲ့လို့တကယ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယွန့်တွန့်တွန့်ဖြစ်တတ်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဆန္ဒကလည်းအဓိပတိမတတ်ဘူးဝိရိယကလည်းအဓိပတိမတတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကလည်းအဓိပတိမဖြစ်ဘူးအသိဉာဏ်ကလည်းအဓိပတိမဖြစ်ဘူး သင်္ကစားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သက္ကပုံအဖြစ်ရေးထားတဲ့ကြံထဲမှာကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်လူတွေဟာမန္တလေးကဖြစ်တဲ့ပုံဝတ္ထုလေးတစ်ခုပေါ့ဈေးတောင်က ကိုမောင်တဲ့သူ့နာမည်မန္တလေးဘုရားကြီးသွားပြီးနေစဉ်ဘုရားရှိခိုးအော်ကြီးဟစ်ကျဆုတောင်းနိဗ္ဗာန်မြတ်ဖို့ရက်တူတူနဲ့ရပါရစေသူကရက်တောင်အရှိမလိုခြင်းဘူးเนาะ နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရက်တို့လိုနဲ့ရပါရစေနေတိုင်းအောအော်ပြီးဆုတောင်းတာဆုတောင်းတဲ့အခါကျတော့တနေ့ကျတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီကောင်တဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းမှလားတကယ်သွားကျင်သလားငါစုံစမ်းအောင်မယ်တဲရကြတော့အဲ့ဒါတရားမင်းအဝတ်အစားတွေဆိုင်ကနေငှားလာပြီးတော့သူကကြိုတင်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားနောက်ကကွယ်နေတာခိုးလူကနေပြီးတော့ဘုရားပါရှိခိုးပြီးတော့ကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဆူတောင်းလိုက်ရော တရားမင်းအောင်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းကထွက်လာတယ်ဟဲ့ငမောင်ငါတရားမင်းမင်းနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းနေတာကြာပြီအဲ့တော့ငါလဲညပြေကအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့မအားလို့မလာရဘူးဒီကနေ့တော့မင်းကနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးဖို့အခုဆင်းလာခဲ့ပြီကဲလာသွားကြဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြောင်ကြည့်နေတယ်တရားမင်းကြီးအခုလိုက်ရမှာလားဟာအခုလိုက်ရမှာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပြောဦးမှဖြစ်မှာ အိမ်ကလူတွေကတော့ကြဘယ်သွားမှမသိအိမ်ပြန်မရစေအိမ်ပြန်အိမ်ကမျိုးသမီးနဲ့သွားတိုင်ပင်အောင်မှဖြစ်မှာဆိုတော့အေးသွားတိုင်ပင်မင်းက9ရက်ပဲခွင့်ပေးမယ်နော်အများကြီးခွင့်မပေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတန်ရောက်ရခဲ့များအိမ်ပြန်သွားတဲ့တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောငါဒီလိုဒီလိုပဲဆူတောင်းတာခဏတော့ဆူတောင်းပြည့်ပြီတရားမင်းကအဲ့ဒါ နိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်ခဲ့လို့ခေါ်သွားတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့အမျိုးသမီးကတွန်းတာပေါ့အမလေးရှင်ဆူတောင်းပြေးတာပဲတရားတောင်လားခေါ်မှလိုက်သွားပေါ့ဘာလို့ပြန်လာဟာနင်တယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားနော်မဖြစ်တာကသူဖြစ်အဲ့တော့စဉ်းစားမနေနဲ့ရှင်လိုက်တာသွားဆိုရင်စဉ်းစားအောင်နော်မဲဘာမှမစဉ်းစားဘူး နေမစဉ်းစားလဲငါတော့စဉ်းစားရအောင်မလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ဆန္ဒကမပြတ်တာလေဩကြည့်ဇောတိပါဠဘုရားအလောင်းကြတော့ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိမ်မပြန်တော့ဘူးချက်ချင်းသင်္ကန်းဝတ်တယ်သူကတ္တဗဘုရားစီခေါ်တော့လည်းသူမလိုက်ချင်ဘူးလိုက်လာပြီးတဲ့အခါတရားဓမ္မလည်းသိလိုက်ရောချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးချက်ချင်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ် ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့ကြည်ခုနကမိတ်ဆွေဆိုတဲ့နေရာမှာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဂတိကာရအိုရိမ့်တယ်ကြီးဟာတကယ့်ကိုမိတ်ဆွေအစ်စ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒီဖရာလောင်းသောတိပါဠိပုံနာကိုဖရာစီမရောက်ရောက်အောင်သူခေါ်သွားတာနော် ကိုကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ဂတိကာရကလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ်တယ်ဇောတိပါဠကလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ်တယ်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးရှိတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တိုက်တွန်းတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာတိုက်တွန်းပေးတယ်အသေးစမ်းတွေဟောပြော ပေးတယ်ကောင်းရာပုံကိုရောက်အောင်ပြောပေးတယ်အထက်ခါကြီးနောက်ဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုကံပကတဏှာဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ တဏှာဆောင်ရှောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတယောက်ပျက်စီးနေပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမသာလူတွေကတစ်ဖက်သားပျက်စီးရင်ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာတတ်တယ်နော်ဗဇက်ကသာဝမ်းမသာဘူးပြောပြီးမယ်ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာတတ်တယ်အေးကြီးပွားတိုးတက်နေရင်လည်းတကယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နှစ်သက်တယ်ဆိုလိုတာကအိတ်တာမရှိဘူးမေစရိယမရှိဘူးမုဒိတာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်ကိုတစ်ဖက်သားကပြောလို့ရှိရင်မပြောဖို့တားတယ်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကကိုအဲကိုရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့သူကပြောပေးတယ်ဒီလိုတချို့ကြတော့ချီးမွမ်းစကားပြောလို့ရှိရင်မကြိုက်နိုင်ဘူးမကြိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မင်းသိတာကဒါလေးကိုကွာမင်းမသိတာလေးရှိသေးတယ်တို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့ထည့်လိုက်သေးတာပဲ အဲ့တော့မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာမျိုးကြတော့တကယ်ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာတနာဆောင်လျှောက်တတ်တယ်။ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပကာရလို့ခေါ်တဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတမာနဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့အေးပူအေးအတူပူအမျှဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအထက်ခါကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဟောပြောပေးတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအနုကမ္မကတနာဆောင်လျှောက်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာ တကယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအတုဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေအစ်စ်ဆိုတာဘာလဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘာလဲ လောကမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတန်တရားကြီးပွားရေးပဲဖြစ်စေလောကကြီးပွားရေးပဲဖြစ်စေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပဲကြီးပွားရေးပဲဖြစ်စေမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခင်းပြီးတော့မကြီးပွားမတိုးတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအမတန်မှလိုအပ်တယ်အင်အားကြီးလာတဲ့ external condition အပြင်ကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးမိကောင်းဆွေကောင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအများရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ မိမိတို့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာအာယုန်ထားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း